moo am ay affaire jàmm say kayit moo am problème. non. wala nga xool ak sa jëkkër doy moom léegi mooy loolu dañoo doy waar de. non déedéet sax. kon baax na. ndax tund bi yëpp xam nañ ko te fii moom ku fi ñëw moom def naa sa aajo faju ah sëñ bi man de loolu laa xam moo tax ma ñëw fi baax na ku bëri dugg dugg. dugg dugg. Mhm. ah si lan noonu sëñ bi. soxna si. Mhm. li ma gis nii sa dugg dugg bari na lool. Mhm. waaye nag soxna si man mi di wax ak yow de ku bëri dugg dugg laa man tamit. xam nga li ma bu baax Hmm. xam nga li ma bu baax ma ne soo bëggee ma leeral la foofu sax ba fi may liggéeyee sax dama fa am ay noonu samay kayit samay dossier lépp lépp lépp lépp lañu yàq instant yi moom soo bëggee dégg rek zéro laay demee. moo tax ma ne la sa biir dugg-dugg boobu ak man mi nga xam tamit ku bari dugg-dugg la te li ma gis nii gëm naa ne maa ngi yow war nañu mën a liggéey. sëñ bi man problème liggéey moom laa am moo tax ma ñëw fi ma dama nekkoon ci liggéey am fa ay problème ma yaakaar si yow loolu moo ma fi indi nga may wax yii man fekkoon lii laa xam kon du ma fi ñëw de. soxna si li ma la wax xam naa ko bu baax te liggéey boobu mooy liggéey bii rek sëñ bi yaa may bëgg a jaaxal de. baax na soxna si coono yi topp na la lool waaw waaw man kay loolu rek moom la sonal fu ma toll nañu may coow fu ma fële rek ñu ñëw si man. waaye nag coow jiglu bant sàkkantumaan foo romb da lay joxoñ ak a xool damay yëngu ci ay affaire way nag loolu moo tax mën na la jàppale léegi waaw danga may jox deux cent mille deux cent mille waaw ma sangatal kon sama yaay pare na de tonton man sama yaay kese laa nekkal nekkuma sax ak sama papa sama papa nekk ndeysaan te bëgguma sax góor defal ma moo tax